як самому зробити свічку. Ну, Вона так стояла. Е, для ту, для цього беремо банку, розрізаємо і тут края, края повинні бути рівні. Беремо отаку штуку, тут теж розрізаємо. Тепер шайбочка. І тут скотчем я приклею фітіль. Фітіль хебешний. Вставляем ее туда, шайбу. Берем спичку сирник. Фітіль посередині. Це парафін розплавлений. І так як... А. Ну, можна так, а краще отак. посередині фітіль. І наливаємо невеличку кількість, щоб він загерметизував всі щілини знизу. Ну, треба почекати. І потім доливаємо, коли воно застине, опять порцію. Фітіль повинен бути хебешний, а не якась тканина. незрозуміла синтетика, тоді все виходить. Ось там воно застиває. Цей воск, що стікає, ми знову сюди використовуємо для подальшого виготовлення свічки. Ну я як вона, коли я залью, я покажу. Що вийшло? Так, ну тепер воно застило, розбираємо. Так, маємо свічку. Ну цей парафін дуже тугоплавкий і тому е, потрібно робити свічку, фітіль е, хебешну цю нитку робити не в один е, <clears throat> не в один шнур, а отак складувати її двойну, двойну, заплести її. Тоді, тоді все буде добре. То, що цей парафін, який я взяв, він більш туго плавки. В, свічках він легко плавить. Це, як бачите, тоді товщина, ця товщина, яку я задав під цією трубкою для свічки, вона не буде е, такою товстою, тому що от не встигає вигоріти. Ну, такі нюанси. Тобто для такої товщини свічки потрібно товщий фітіль. Двойний. Якщо заплести отак, то буде все добре. А так все працює. Такі нюанси. Як бачите, плам'я заходить всередину, тобто краще робити тоншу її. Вона вже трошки товстовата. Або фітіль товщий. Ну, Якщо, звісно, вона так буде горіти все.